Oh, Gent ist Wahnsinn. Gent ist eine, eine der wildesten Sechstage-Partys dieser Erde. Die sind hier völlig verrückt, völlig. Gent ist absolute Tradition. Gent ist wie Oktoberfest in München. Also als mich Jonas angerufen hat und gesagt hat, wir kommen mit dem Bus, war absolut klar, dass die fangen an, hier beim Losfahren zu feiern und werden es durchziehen, bis sie wieder hier sind. Und genauso war es. Yo, herzlich willkommen. Wir sind hier im BC Partybus. Wir fahren jetzt mit unseren Arbeitskollegen oder allen Arbeitskollegen, die Bock haben, nach Gent. Gucken uns da das äh, Sechstagesrennen an. Das ist ein Bahnradrennen, auf dem sehr viel Bier getrunken wird. Seid ihr alle da? Six Days, geile Party. Hier wird nicht nachgedacht, hier wird ein neues Bier aufgemacht. back over. Oh, hier in den Katakomben bei den Six Days of Ghent und äh, wir laufen einfach mal rum, und interviewen ein paar Leute. Warum des Herstags von Ghent? Was macht jetzt so besonders? Folklore. In en al Folklore. Zes dagen vol dus ja, het is gewoon leuk om een keer in die sfeer te zijn hier. Met die muziek en al. Dus ja, het is soms een beetje marginaal, maar ja, dat is niet erg. Hè. Ja, eigenlijk vooral voor de sfeer, denk ik. We zijn hier vandaag met een, eh, een bedden van zes, zeven personen met een minibus. En we zijn hier gewoon om pin te Hè? We zijn fan van Ilio Geersen en we komen eigenlijk gewoon pin te drinken. In Rotterdam is dat gewoon een sportevenement. In België is dat een, een, een, een, een Als gespecialiseerd fietser een bier. <laughs> Ähm, wir sitzen hier gerade ja, mitten im Innenraum. Äh, sonst kennt man es, dass man hier auch die Schickimicki-Tische hat. Aber hier in Gent hast du einfach hier drin eine 360-Grad-Bar. Nichtsdestotrotz ist das feierwütige Publikum auch äh, sehr, sehr Radsport begeistert. Die sind hier völlig verrückt, völlig. eine Einladung nach Gent und der Chef bezahlt die Reise und der bezahlt dann auch noch das Amstelbier, das dann noch ausgeschenkt wird. Eine, eine richtig coole Belohnung für Mitarbeiter. Ich denke, dass das auch wirklich äh, reine eine reine Verbindungsgeschichte ist, die uns noch weiter zusammenwachsen lässt. Wir als Pushbiker, ihr als Bike Components und ihr besucht uns auf der Bahn schlechthin. Ja, äh, das war's aus Gent. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Morgen geht's weiter. Wir würden auch gerne noch. Äh, ja, ja, das war's. So.